tá, fica assim, fica assim, fica assim. O cara é ninja não, eu chego aqui pro esculacho Aqui não é Fortnite moleque, mas eu te mato Falou de ninja, ô seu boçal O ninja é o cara lá do Fortnite, mas aqui é batalha central Eu mostro conteúdo, o seu crânio tranca tá ligado E não pega nada amigo Mas ó, os caras até dá risada Mas hoje moleque eu vim pra tirar sua calma Você sabe, você falou que até o só que nessa fita, meu mano é meu filho Bagulho muito louco, né, minha rima é uma beleza Você não é um sucrilho, porque cê paga é de tigresa Aí moleque, você é até o Torres Só que nessa fita, eu ando sem rumores Moleque, de você é só dá dó A diferença é que você vai morrer só com um aviãozinho só Só que aqui você se pode, então a casa cai É dois ninjas se fudeu, matador de samurai Nessa cê vai vendo, moleque, rima bacana Só que Mike na mão, hum, vira katana Nessa cê vai vendo, moleque, então se chama Sinceramente, truta, que agora cê pega a chama Por isso cê vai vendo que o bagulho tá louco É chama mesmo, ô seu burro, que vocês não tá com fogo Cê tá com fogo nada, aí amigo, cê não é bem 10 Calma aí, ô, ô menininho Mas ó, eu chego aqui com artifício Não falei disso, filhos, e para com esse rio aqui é com katana Só que nessa fita minha rima que te espana Cê sabe né meu truto, eu vou mandando uma palhinha pra katana Que hoje eu vou cortar os dois frutinhos Só que não é bem 10, é, nem quatro braços Por isso cê vai vendo que aqui cê é cabaço Só que cê vai vendo que eu causo o teu fim Só com quatro cerebelos cê vai ganhar de mim Uou!